O boneco de malvadeza, o boneco de malvadeza, o boneco de malvadeza, o boneco de malvadeza, o boneco de malvadeza, tá? coisa que vai, coisa que vai, gente uma coisa, uma coisa, a gente vai, uma coisa, a gente vai, até comer um bolo de chocolate, bolo de marshmallow, sabor de doce, tá? Força guerreira, hora da Kudama, a noite toda, gente vai. O boneco de malvadeza, o boneco de malvadeza, sim.